飯にマジでプめしに悪い子は誰だ悪い子どこだ一人ぼっち泣いてるなら私取り付くよ白い服窓ガラス そばにいるよ より私の方が100倍あなたを呪ってる他の誰かと会ったら呪うから花子さんとやったら殺すから私の思いが聞こえないなんで私の呪いが届かない私のことを好きになる魔法マジで恨めしいちゃんと見てよ窓ガラス私が通れば泣くカラスなんで忘れるのやめてやめてなんで見えないのやめてやめていつか見えなくなってく 声も聞こえなくなってく何も言えなくなってくもう一緒にいられなくなってるこの思いに南無阿弥陀仏思い出にアーメンあなたのことを忘れる呪文一斉のでマジで恨めしみ 咲き消えても私はあなた